الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله المطهرين وصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يوانا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله waɗanda suke da larura ta ciwon ƙwalsa ga hanya mafi sauƙi don samun waraka daga wannan ciwo wadda kuma ciwo ne mai damun mutane sosai kwarai da gaske amma iya da magani sassauka ga wanda yake da himma shi da kanshi zai iya yi magani ne wanda za ka rabu da ita har abadan abada in sha Allahu. kuma ba tare da wani bata lokaci ba ba tare da wani kashe kuɗi mai yawa ba da iko na Allah da kudura ta Allah illa iyaka abinda za a faɗi ka yi ƙoƙari ka aikata haka nan insha Allah za ka rabu da ita akwai waɗanda suke cewa ƙwarsa tana hana su yin azumi to wannan karanta idan kai wannan magani to sai dai in kai da kake da gangan ko kuma ka likawa shaidan ya hana ka amma dai ba daga ciwon na ƙwarsa ba za ka rabu da ita insha Allah ga yadda magani yake ita ƙwarsa kala biyu ce akwai asugura akwai alkufra akwai ƙwarsa babba wadda take ta ci karfin mutum akwai ƙwarsa karama wadda abin da ake cewa kamar debi kamar fara ta ne kashi a jikinka to dukkansu za mu waɗi maganinsu da iko na Allah da ƙudura ta Allah duk wanda Allah ya samu wannan bidiyo to ya kokari ya aikata ya gani in iya da wani wanda yake da ita ya yi kokari ya aika mai kuma ya ce ya yi kokari ya aikata ya gani abin kuma shine ga su kamar haka yadda za ka yi ka samu ayaba sannan kuma ka samu madara madara ko solani ko madara gari ko madara ta shanu wanda ake matsawa kwab guda za ka samu za ka ci ayaba da sahi kwara guda bayan ka ci abinci ka ƙoshi ayaba babba za ka ci kwara guda sannan ka sha kwab na madara guda sannan kuma ka samu garin magarya magarya garin in ma ka kankare ta in ma ka samu tuhon duk ne ko tuhon ko itacen ka kankare sannan ka samu habbatar sauda bakar wadda in ka tauna ta za ka ji tana ɗaci idan ka je kemis inda ake sai da wato magunguna in ka ce habbatar sauda bata da wahala samu za ka samu kamar kwab guda sai ka samu garin magarya shi ma kamar kwab guda bayan ka tocin aibar ka sha wannan madarai to shi ma wannan abbatar sauda da garin magare na za ka gama su a guri guda sai ka yi ka zuba ruwa kwak guda za ka yi ka sha da safe ka da maraici idan ka yi haka in dai fara ka ka ba ka da ta za ta rabu da kai har abada amma kamar yadda muka ce in za ka sha ka ci abinci ka ƙoshi ko da dare ko da safe to wannan shine maganin ƙwarsa sabuwar kamawa wanda kuma ta ci karfin shi azumin ma baya yi ya je likita ya gaya mai cewa lalle kam ƙwarsa dan ta ci karfin shi ba zai iya yin azumi to shi kuma ga yanda zai ya samu habbatar sauda a bakar ya samu magariya kamar yadda muka hudu a wacce karamar to a babbar sai ya samu zogala saiwar cikin hannu guda ya jimke hannu ciki guda sannan kuma ya samu zuma sai ya samu ruwa wanda ya kai misalin galan guda ko in ce litir hudu sai ya tawasa su to wannan zai kasha sha safa da marace safiya da marace har sai ya kai kaba tsawon kwana 22 ko kwana goma sha ɗaya sau ɗaya ko kuma ishirin da biyu insha Allah idan mutum ya haka da iko na Allah da ƙudura ta Allah zai rabu da ƙwarsa har abada ina fata duk wanda ya samu wannan ya yi ƙoƙari ya jarraba ya gani insha Allah amma kamar yadda na ce a na ƙarshe habbata sau da afaka da magarya da zogala cikin hannu sannan kuma da zuma sannan kuma a tawasa ruwa ruwan tawasa shi za a yi za ka yi ka har kwana goma sha ɗaya idan ka yi kwana goma sha ɗaya lokacin sake maimaita ka yi kwana goma sha ɗaya sai zan kwana ashirin da biyu kenan Allah ba da ikon yi a yi insha Allah za a sami lafiya da iko na Allah da kudura ta Allah wasalamu alaikum wa rahmatullah alhamdulillah rabbil alamin wasu